алюминийдин туз кислотасы менен болгон реакциясы алюминий сыртынан жука оксид катмары менен капталган ал андан аркы кычкылдануудан сактайт жана алюминийге бозомтук жылтырак өң берет алюминий пластинкасын суюлтулган туз кислотасына салабыз туз кислотасы биринчи алюминийди каптап турган оксидтик катмарын эритет. андан соң алюминийдин суутек катиондор менен кычкылданышы башталат акырындан алюминийдин үстү суутек өбүкчөлөрү менен капталат